Kesuksesan hanyalah untuk orang-orang yang memiliki mimpi. Kali ini, saya akan menceritakan sosok biografi saudara saya yang saya ketahui. Beliau adalah pejuang yang hebat. Beliau bernama Nano. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa dalam menjalani hidup. Ketika masa kecil, Beliau adalah seorang yang pekerja keras. Saya menyaksikan itu sendiri, dan saya banyak belajar dari beliau. Banyak hal yang beliau lakukan semasa kecil. Beliau sudah hidup mandiri semenjak masa kecil. Di sini ada hal yang perlu kita ambil hikmahnya dari seorang teman saya sendiri, yaitu Nano. Sejak kecil, dia memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan semua impiannya. Ternyata hidup ini bukan hanya sekedar kita berjuang saja, tapi impian pun perlu kita terapkan. Ketika dulu saya masih ingat, Nano ini memiliki impian yang sangat luar biasa. Saya masih ingat ketika dia kecil, seusianya mungkin di saat dia harus sekolah, Beliau berjuang keras untuk menghidupi keluarganya. Pada saat itu, saya banyak belajar dari beliau. Kemudian, saya masih ingat ketika zaman saya sekolah dulu, beliau dengan semangatnya menggayuh sepeda yang dia miliki hanya untuk mengantarkan kami ketika itu akan sekolah. Luar biasa perjalanan hidupnya. Karena ketika beliau bersepeda, beliau pernah mengatakan pada diri saya, "Suatu saat nanti hidup akan lebih baik lagi. Proses akan menjadi salah satu yang menjadikan sejarah dalam hidup saya." Memang betul adanya. Ketika ingat Waktu itu Nano hanya menggunakan sepeda saja untuk menjalani hidup dan memenuhi kebutuhannya. Dia memanfaatkan sepeda itu. Tapi karena kegigihannya dengan luar biasa selanjutnya dia memiliki motor dan motor itu menjadi ladang usaha juga buat Nano dan hal ini yang membuat saya berpikir ternyata sangat luar biasa dari sepeda sekarang menuju ke motor gitu dan hal ini juga tidak membuat Nano patah semangat dia berambisi untuk selanjutnya bisa mengendarai mobil tapi lagi-lagi Nano ini membuktikannya. Beliau pada saat itu bekerja di salah satu angkutan umum dan beliau juga sangat luar biasa, sangat bekerja keras untuk mencapai semua keinginannya. Saya dulu sempat berbicara dengan beliau, bahkan beliau berkata mungkin nanti terakhir dia akan mengendarai pesawat, dia bilang sambil tertawa. Tapi yang saya pelajari dari sini adalah beliau ini sangat semangat dalam menjalani hidup, sangat terarah dalam menjalani segala impian-impian yang ingin diwujudkannya. Sampai setelah semuanya berlalu, angkot pun dia ditinggalkan, akhirnya Nano mulai masuk ke dunia pekerjaan yaitu PT. Beliau juga masuk ke salah satu PT terbesar di Asia. Beliau juga sebagai supir, tapi ini adalah prestasi yang sangat luar biasa. Mungkin bagi sebagian orang ini biasa-biasa saja, tapi bagi saya pribadi dan orang-orang di luar sana banyak hal yang dapat dipetik pelajarannya dari sosok Nano ini. Sangat luar biasa kerja kerasnya sehingga bisa membuat semua impian-impian yang dia harap dan inginkan terkabul. Bayangkan saja teman-teman, ketika itu Nano bersepeda, dia memiliki cita-cita untuk membawa mobil yang sangat besar itu. Pada akhirnya cita-citanya tercapai dan dia bekerja sekarang di perusahaan terbesar se-Asia. Tepatnya di kota Sukabumi. Sangat luar biasa biografi ini semoga jadi pembelajaran untuk kita semua bahwa segala sesuatunya butuh proses. Seperti Nano ini yang selalu melakukan hal-hal kecil yang memang jarang dilakukan oleh orang lain yang mungkin mereka selalu menganggap hal kecil itu tidak akan membuat seseorang menjadi besar. Mungkin mulai dari hal-hal yang besar, ternyata itu salah. Nano telah membuktikannya bahwa kehidupan itu harus berawal dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Karena tidak akan ada hal besar jika hal kecil tidak pernah dilakukan. Luar biasa hal yang dilakukan Nano ini semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekali lagi, semoga menjadi motivasi untuk kita bisa lebih semangat lagi dalam menjalani hidup ini. Kesuksesan bukanlah diukur dari seberapa hebatnya profesi yang Anda jalani saat ini, tapi kesuksesan adalah diukur dari kepuasan, proses, dan impian Anda yang saat ini Anda telah dapatkan. Semuanya adalah proses. Kehidupan selalu ada rintangan, kehidupan pula selalu ada masalah. Tapi jangan pernah kita berlari dari masalah itu. Jika kemudian pada hari esok akan ada badai, jangan menunggu badai itu sampai hilang. Tapi cobalah untuk melawan itu semua. Menarilah di atas badai, menarilah dengan badai untuk menjalankan hidup ini agar lebih baik lagi. Semangat terus para pejuang kehidupan, semangat terus para pejuang pejuang mimpi. Takkan pernah ada hal besar jika kau tidak melakukan hal kecil. Mulailah melakukan hal kecil untuk memberikan dampak perubahan dalam hidupmu. Semangatlah dalam memperjuangkan hidup ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.